اور پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے لہم ambulance, ambulance, ambulance, السلام علیکم یہ جماعت کی ایمبولینس جہاں پہ ہے جلدی سٹے کی بیک سائیڈ پہ آ جائے کاری عبد المتین اسکر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے یہ جو پنڈال میں احباب ہیں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں تمام بھائی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں انشاءاللہ گرمی کی وجہ سے ذرا گھبراہٹ ہوگی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو صحت کاملہ آجلا رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله ألا فانظر لنفسك أي زاد أنت حامله لمنزل وحدة بين المقابر أنت نازله